நான் காய்ச்சலாக இருக்கிறேன் ஓ Yeah, yeah, yeah. Onde era perleeuw. Angerinde veren. Anlayışlarında veren. Younger e, Ninora Barvuriario. Ona kafend vurangodo. Ena kavrangele. Ena kavrangele. Vuliar vome. Ona sandoşmayla karen. semua